أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Ayat 5 sampai 8 surah At-Takatsur. <clears throat> Seperti mana kita belajar ataupun kita dengar kemarin. <clears throat> Allah Taala cerita hubungnya dengan manusia yang tamak, halaba dan siapa tak ingat kepada kubur, kepada alam akhirat. Ayat lima ni, Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Demi sesungguhnya, kalaulah kamu mengetahui. Kalau ni, ah. maknanya, benda yang sebenar tu kan ada. Tapi kalau mung tahu. Ah. Nah, apa yang kamu akan hadapi dengan pengetahuan yang yakin? Kalau mung tahu hey, manusia dengan yakin Pernah hendak berlaku mung akan pergi situ ha, Gitulah Tuhai yawi amare kepada kita ni Belum pada benda tu berlaku Supaya kita duduk dalam kubur Yakin tak kata kena duduk dalam kubur Yakin Tak ada seorang yang habuk kata Kita tak mati duduk atas dunia Duduk muda sini Duduk tua Sampai bila-bila dah. Tapi tergambar orang kata kita duduk di kubur lagu mana. Tergambar masa kita pergi tani orang. Okay. Kita tengok orang okay, mati. Orang okay, tani. Gambar tu. Kalau kita pun lagu ni. Lepas tu kamu. Lepas pada kamu siap. Lepas tu harus saya. Harus tu heran lah. Ah, ya, ya. Tengok Zohir kat. Manusia, sore manusia. Kena tani duduk dalam kubur. Lepas tu Sebab itulah tu bui amare kepada manusia ni walaupun ayat ni surah ni turun sebab turun tu iaitu nya orang kafir. Dok pamuk harta benda dunia banyak dah. Turun surah ni wujud orang Islam pun sedar juga katanya oh orang-orang hak pasal hidup tomok harta banyak bangga dengan harta nganuk. Ya lah kan. Sebab nak boleh turun surah ni Orang tu seorang bila anak cucu dia ni cacuk. Alu anak lama dok dengan bini tu apa orang dengan bini ni apa orang. Ya orang Arab zaman dulu ni bini lima sepuluh, hmm sama dah. Ya kena 20 zaman dulu. Bini saja puluh, anak beratus. Ya bukan ada ada pedan dah. Kita zaman ni ya ya pedan sekat pak tak boleh sampai lima. hari Haris lah lalu. Ha, tu. Tentulah kamu melakukan perkara-perkara yang menjadi bekalai kamu untuk akhirat. Kalau mau tahu. Tapi tak ada arah dah. Manusia ni dia duduk di hidayah Tuhan. Siapa yang Tuhan buka hati dia, dia gambar lalu. Gambar alam akhirat. Syurga dengan kau, aku gerungnya. Ni hidup aku sikit lagi. Kalau kena masuk neraka ke, teruk. Ha, tu jadi mikir bla-bla. Nah, syurga ni nak nak orang nak belaka. Tapi kalau tanya diri, tanya hati kita lah ni, kalau mati hari ni wey, masuk syurga kedak kita. Lepas lepas kedak azab kubur. Dak rasa tak ada orang yakin. Dak berasa lah. Tak ada orang yakin. Ah, kita masuk syurga lalu ustaz. Dah, tak ada orang sebab apa? Dia buat awis. Hati dia rasa dendam tak sedar. Membakar sebab tu. Eh. Amalai pun ada juga kita sikit-sikit. Tapi benda jahat. Ada juga. Tepet-tepet. Tobak juga sikit-sikit. Gitu-gitu. Hati jadi. Dia berasa yakin tak yakin. Ya- yakin tak yakin. Pakai waktu tu. Eh. Sebab kita berasa kita duduk atas jalan hak benar dah. Selalu duduk doa, duduk minta dengan Tuhan siang malam. Kasih Allah latarawunnal jahim ingatlah demi sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak menjulang marak menjulang maknanya cucuh api neraka tu khabsa khabsa khabsa tak ada orang eh, tak nampak api neraka waktu dia duduk di padang mahsyar walaupun dia nak pergi ke syurga tapi nampak api neraka hak tulah hati manusia kau tu duduk duduk tak seni siap aku siap aku siap aku ha ni gambar bla-bla dah waktu belum pada nak sapa lagi di padang mahsyar tu with gambar bla-bla katanya tiap-tiap orang dia kena jalan di kawah dengan aku kawah nak aku nak aku masya-Allah kena jalan jalan jalan jalan jalan belum ada nak pergi ke syurga Minta lah selamat, minta lah selamat. Ni anak orang akan bawa diri dia sendiri. Bukan atas ah, timur, timur. Mari, mari, mari, mari. Aku, aku, nak pergi. Mari ajak anak, ajak pak. Hak tu tu bagi orang yang kira tergeligor sungguh. Tu hewi kepada dia. Boleh syafaat. Kira tu modal tu hewi kepada dia, dia boleh bawa orang pula. Tapi kalau dia masing-masing, hmm, aku tak tahu. Yang hidup gantungnya aku. Menjadi pergi eh, adik belakang. Kena bawa diri masing-masing. Sebab tu, diri masing-masing kena bawa. Bawa, bawa, bawa. Atas dunia lagi kita kena pesel. Pesel ke bini, pesel ke anak. Jangan, jangan, jangan. Bawa lah diri masing-masing. Amal masing-masing. Cuma kita nak pergi pelepah tugas tanggungjawab kita, kita kena royak. Royak ke bini, royak ke anak. Kalau dia kita tak royak, takut dia pergi dakwa sikit lagi. Ah, baik. Tuhan Tuhan. Abang kita tak royak. Ha. Abang kita berjuru. Maya sejid jadi nak nak hari. Dan kita duk tak pakah apa. Misal je. Anak pun begitu juga. Hmm, Tuhan. Pak kita tak biasa saja, tak biasa royak. Hari ni pasal nak pegang dia. Nak pegang tangan dia. Minta tolong. Ha, pak letak. Pak letak. Pak letak. Tak sayang. Sebab nara orang akan bawa diri masing-masing. Akan nampak ni akal jahim. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Selepas itu, demi sesungguhnya. Duk nain hak tulang. Kamu, wahai orang-orang yang durhaka. Akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin. Semasa kamu dilemparkan ke dalamnya. Allah. Tak ada dah. Tak ada jalan. Tang rok tak ada dah. Dia kena lepas. Nyaka ni. Bukan masuk. Gitu-gitu. Dia kena lepas masuk. Cium. Jatuh tum, Cium. Jatuh tum. Tubuh khobsa. Lebih ada gasi. Sebab Sebab nak ui mak. Nyaka tu makin sedap. Kop. Kop. Kop. Okey. Ha tu. Ui padai dengan nyaka. Api besar. Orang pun tu hewan pun jadi besar. Sore-sore ni Masya Allah. Ha, nah, sepengah hadis Nabi saya biasa duduk ayat. Biasa baca ni. Di masjid kita ni. Orang sore-sore besar ni. Mana katanya. Bahu kanir siapa ke bahu kiri ni. Kuda lopak tiga hari tiga malam. Tiga hari tiga malam ni. Baru sapa. Baru sapa. Noraya katanya atas dunia kalau kuda lopak cepat pop pop pop pop dah tahu apa ribu kilo. Gambar katanya kuda daya lopak seminit. Pas kita pergi kun seminit. Berapa kilo? Kuda lopak. Orang yang besar sangat tu Tiga hari, tiga malam dengan kuda lopak saat ni. Sore manusia yang kecil-kecil atas dunia tu hewan jadi besar. Gitu. Hmm. Duduk dalam neraka. Rob, rob, rob. Okey. Sebab tu, tu hebat apabila ia bubuh penuh nama manusia dalam api neraka. Jin ia bubuh. Ia bubuh belakang dalam tu. Neraka tanya. Hal min mazid. Neraka tanya lagi. Tuhan nak tambah lagi ko Banyak orang ni. Ha, tu. Tak usah lah. Kata kita nak duduk dalam neraka. Tak usah kelola walaupun sepatah. Ah tak apalah. Nama masuk syurga kau nak aku, ni aku luah. Kau tak masuk siapa nak masuk? Tu kecek bodoh panggil. Ha tu hewan neraka nak buah Kalau dia tak buah kawin. Allah. Nak tu oh, budak-budak bodoh kecek. Akhir sekali summa la tusalunna yawma idzin 'anil na'im. Selain dari itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang kamu telah menikmatinya. Semua anak-anak orang. Bukan orang kafe saja dah. Orang kafe sama telah dah. Tuhan Tuhan tak ada dah kira mana dengan orang kafir. Sebab tu kita ada atas dunia ni dah. Minta maaf ni. Kalau dah kita tengok orang-orang kafir dah buat gapo-gapo turut nafsu dia ngejoli, nge, ngegalok, gelenya, apa. Tak serik caranya. Yang goliknya, orang yang pesan, pesan-pesan tu nafsu. Mau eh. tengok orang kafe, buat apa-apa, masa nak buat tu. Kita orang Islam ni, gambar katanya, gup. Kita duduk dalam gup ni. Ad-dunya mukmin mu'min wa jannatul kafir. Ingat waktu sudah, Dunia ni gup bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir apa tu wih syurga ke dia. Dia nak pakar seluar dalai, nak telanye, nak berzina, nak mabuk kaya, nak berjudi. Tak saya tidur malai-malai. Ikut. Sebab samran hidup dia atas dunia tu. Itu dah. Suk dah. Dia tanya kuam suk dia atas dunia. Suk. Balas saya puak pok dia. itunya ni aku. Kita nanti kita kalau lah boleh. Panggil dia. Marilah. Aku nak oyak kepada benda-benda baik. Mu nak percaya, percaya. Aku tak, mu tak saya percaya ikut mu. Kita rayak kepada dia. Tapi ikut dia lah. Dia nak buat ke apa. Ngakur bagi dia. Tapi bagi kita ni. Tu hidup kira sesa nikmat yang tu hebui. Kesehatan, kesenengi. Boleh makan, boleh minum. Sebab tu, kalau kita tengok dah. Ni bahasa Arab. Latus alunna. Ni bahasa Arab ni. La. La tu dia panggil. Lamul qasam. Lamul qasam. Lam tu maknanya Tuhan hmm. Kacak mudah-mudah Subuh Latus alunna Nun tu jadi sa'du Nun tu tawqid Dalam kaedah bahasa Arab Tak jari sangat nak ada dua So kelimuh yang tu has supoh sampai dua kali ni. Dua kali depan belakang. Supoh dengan kejap. Sebab itulah Nabi apabila satu hari orang jamu Nabi. Nabi lapar, Abu Bakar, Umar. Pergi jalan di umur sore orang Madinah. Tengok orang Madinah tu nampak pasang orang orang orang lega sikit. Umur kaya lah kacik mudah-mudah orang kaya. Nabi pergi pak eh nak pergi ziarah. Eh. pak kok-kok ke bitu. Assalamualaikum. Saya tak ingat nama dia ke apa. Dia tengok dia tafsir. Dia tak ada. Ada bini dia. Bini dia apa-apa buka pintu. Pak tengok Nabi. Masya Allah. Suka hati. Dia tak tunggu Ustaz. Tunggu Ustaz. Tuk laki dia pergi perah susu. Pergi perah susu, susu kambing. Boyoyak lagu tu. Nabi tu tunggu di luar. Tiba-tiba marilah dia. Tuk laki. Waklik susu Sebelum seludi. Jalan lah, kongek, kongek, kongek, kongek, kelek, mengipak. Ya tak susu dia tengok Nabi bagi rumah dia. Masya Allah. Dia kata tak ada lah. Tetamu yang lebih atas muka dunia. Nabi lah. Dia kata dia nak jamu. Dia pergi cari wah ama. Hak sedak. sedap Mari tak. Nabi tengok dia pergi bisa. Itu umur. Tak pertama pergi bisa sebilah. Nabi kata, Pasal dia buat gapo lah. Ya tu ambil pisang, pergi alik belakang umuh. Semulah ambil saya kau berau. Berau. Oh, ya kau timuh dia. Mau. Cara ini. Cara apa siap? Tetamu kita ni. Nabi Abu Bakar Umar. Ya buat siap. Kambing seko hari tu makan 4-5 orang. Ha, kambing seko. Alhamdulillah duduk. Nabi apabila Nabi makan siap. Nabi tak tolak ni. Sebab orang orang sila Nabi. Orang maknanya orang orang kan Nabi. Nabi makan tapi makan sekadar-sekadar. Maknanya. Bila Nabi baca sudah Nabi makan sudah Nabi baca ayat ni. Baca ayat ni sempena dengan makan hari ni Allah hidayah sedap. Dengan wah tamar lagi, dengan susu lagi, kambing dengan roti lagi. Makan. Okay daripada hak perut lapar jadi kenyih hari tu nabi baca summa latusalunna yauma idzin 'anil na'im royak kepada umar Abu Bakar royak kepada tuan umar nabi katanya ingat kita makan hari ni tuhan akan tanya kita nikmat yang tuhan beri kepada setiap orang akan ditanya siapakah kita makan semuluk ap bubuh dalam mulut kita pun tuhan akan tanya boleh daripada mana Hatulah. Dah akhir surah ni, lepas tu insya-Allah kita masuk suratul Asri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.